Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang berzikir dengan dengan tenang Misalnya iya, kalian harus bisa mempraktekkan diri Yaitu dengan bacaan kalimat-kalimat Allah Pasti kalian bisa ya Ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ya rahman ya rahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lo buka penutup jejak.